touch the revolutionary around the world to help them. 赤いネッカチーフは共産主義をよく学んだエリートの証これを身につけることが子どもたちの誇りでした。 赤い共産主義のもとで育った子どもたち自らをレッドチルドレンと呼びますこの50年激動の時代を生きてきました全国革命人民热烈响应毛主席的号召 掀起了轰轰烈烈的文化大革命的高潮。中国は文化大革命の熱狂に覆われていました最高指導者毛沢東は資本主義に走る者を打倒し国民の思想や文化を改革しようという大衆運動を起こしました革命には 共産主義の理想に憧れやってきた外国人およそ400人が加わっていましたその子供たちがレッドチルドレンです中国人と同じ教育を受けて育ち10代半ばで文化大革命の嵐に翻弄されていきます激動の二次 レッド・チルドレンとその家族はどんな運命を歩んだのでしょうか前編ではなぜ外国人が中国を目指しレッド・チルドレンが生まれたのか